Ola, como presidenta da Asociación Veciña Lagra, douvos a benvida á actividade de Gosto de Vivir a Poesía, que desenvolveremos presencialmente cando a situación sanitaria non lo permita e cando non transmitiremosla en liña. Somos conscientes da importancia da presencialidade nas nosas actividades, onde procuramos un espazo para convivir e gozar partillando experiencias. Mais as circunstancias fannos procurar estas vías. O noso obxectivo é dar a coñecer o noso legado cultural e facelo vivo. A nosa forza é o amor pola nosa lingua e a fé nos labores colectivos para crear vínculos fermosos. En 2021 temos programado dedicar a sesión de marzo a Miguel González Garcés, o 27 de maio a Xela Arias, dentro do Festival Ferrados de Letras, no Centro Ágora, O 22 de xullo a Ricardo Carballo Calero e o 28 de outubro a Antón Avilés de Taramancos. Ademais, o 2 de decembro esperamos desenvolver un acto no Centro Ágora coa presencia de Ana Romaní, Eva Veiga e Xulio López Valcárcel. Para estas actividades contamos con a axuda do Concello tanto para o uso do Centro Ágora como para a subvención nas das actuacións musicais. Nesta actividade colabora con nós, dende hai varios anos, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, da man de Mercedes Queixas, que lle deixa a remuda a Beatriz Maceda. Sen estas colaboracións e a vosa, participantes e público, a actividade non sería posible nen tería sentido. Se vos queredes eh, informar para participar, pasade polo local de 6 a 8 da tarde ou mandade un correo electrónico a agra.com galizacultura.gal ou chamade por teléfono ao 981 261 044. Moitas grazas e cante o melro!